Hello. Хай, приветствую тебя, Макс Вехов. Макс Вехов желает тебе успехов. Это исполняет самой проект. Вот он, Торнопарт, логотип. Вот альбом. Вышел на Cool Minis Records. Separation Торнопарт. Торнопарт, да. Торнопарт альбом. <coughs> Точнее, точнее, Торнопарт это co альбом, точнее. А то и направит это миньон тут. О. <coughs> вот логотип старенький. <coughs> вот, вот эта музычка. Вот. Дизайн я делал. Вот. Логотип был Кульмини Секас. <coughs> так, ну вот. Купил диск Синистер, новенький, запечатанный был. <clears throat> Вскрыл, распечатал. Ну, я покупал в магазине. Поэтому здесь он уже распечатанный. Новенький, коробочка идеальная. <clears throat> Ой. Идеальная коробка. Sinister Hate альбом. Теперь у меня есть все хейты, по-моему. Не, по-моему, что-то еще нету. У вас после... последний хейт, не знаю, послушать. Какой-то там один альбом хейта мне очень нравится, да, из последних. Надо будет его купить. А может не надо. Вот, диск идеальный, ни царапинки, ничего. Только музыка, уже послушал. Все супер-пупер. Вот как выглядит диск сам. Буклетик тоже идеальный. Сейчас мы его достанем. Вот. Буклетик. Тоже идеальный. А. Не, ну это понятное дело, что копия, это не фирма. Фирма такая, сколько стоит, а? посмотреть на дискоксе. <coughs> Если она вообще. <laughs> вот, этот альбом. Вот. Отличный альбомчик. О. О, кстати, вот тема играет приближенная <coughs> к исполнению Синистера от тех времен. Звук я специально так делал. И барабаны живые, и гитарка. А, две гитарки там, да. Вот. <coughs> вот отличная, отличный альбом. Рекомендую. Покупался это в магазине музыкальная арка напротив коловорота. Есть магазин музыкальная арка. Рекомендую, покупайте. <coughs> Честно, я послушал. Ферму, конечно, заказывать, наверное, не буду. То мне уже он так, ну, не сильно уж очень так супер-пупер нравится. А раньше как-то больше вставляло. Ну, такой, такой, такой музни мне хватит вполне такого издания вполне хватит, наверное. Посмотрим. Ну, если и буду продавать, так <laughs> минимум по той цене, по которой купил, 80 гривен. Так что на меньше не рассчитывайте, ребята. <clears throat> Диск идеальный, я с дисками обращаюсь. Как с девушками, вежливо, Всем пока-пока. Подписывайся на мой канал. Смотри обзоры дисков у меня на канале. Всем пока-пока. Напомню, вот это исполняется сейчас мой альбом в стиле Death Metal. Который напарит. Вот такой логотип. Вот он, кстати, тоже тут. Ну, это обновленный логотип уже. Группа существует с 99 года, сейчас 2018 год, это издание 2017 года. Да, тоже можешь купить 8 евро или 10 баксов. Отправлю за свой счет, автограф напишу. Все, пока-пока.